ゆっくりだろう。3、2、1、5。なんだなんだうぶ虫に人間逮捕をするといった話をされたが。このまま、ていくんだよっしゃ、もうすぐるぞ。年末は何をします予定は何みたいよ。だな。あ、そうなの予定を聞いただけ。っていうか、うぶ主、明日誰かが来るの来ます。よし、後で準備しますか。テレビでも見ますかなんかえ。 が起こってんだ。みんな、最後まで動画見てくれたかな面白かったら、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。そして、今の期間年末年始ウィークをやっているので、どうぞ見ていってください。それじゃ、また次の動画で会おう。それじゃ、バイバイ。